xaluska xudunta halkan ka hooseysa oo iisheeg ka koreysana iisheeg wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga <laughs> tala bixin tii ugu fiicnayd wax sheeg kii ugu wanaagsanaa cajiib waxaan ku qoslayaa waxa ay odhan doonto qofta halkan taagani horta waad garanaysaan waa farxiyo kaba yare aad bay maanta iiga qoslaysiisay waxaan jeclaystay waxay sheegi doontaa talo ku socota gabdhaha qaati bilaahiga taagan waa siday iyadoo hadalka u dhigtay <laughs> iyo xataa ragga qaar xataa waa ku socon kartaa ma fahmaysaan tala bixintaa waxay u baahan tahay in la qaato farxiyo ummadana maaha waa fanaanad qaran salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad dheehanaysaanna waa bartiinii waa barteennii waa bartaan ku kulmi jirnay waa laakaha midhiyo baro aada iyo aad ayaad mahadsantihiin barnaamijka iga sii sheergareeya asxaabta si aa ula wadaagtaan suulkana dhac siiya ka kor u jeeda kan hoose inaga ilaaliya commenty falanqeeya faraha saa inta u nuuxnuuxisaan iska nuuxnuuxiya waxba idin gaari mayaan qof walba wixii calooshiisa ku jira markuu daawado barnaamij kadib saa haw soo daayay labis ninley <laughs> walaashay oo sidii wiilkii usoo labisatay haddana dhexda inta soo xiratay oo nag isaga soo dhigtay ayay waxay tiri gabdhahan balwaaninaya waanadaas dhinaca ay inaga siin doonto oo ay gabdhaha soomaaliyeed ka siin doonto ragga qaarna weliba waa ku baxaysaaye bal baynu ka dhegaysanaynaa haye farxiyo waxaa noo soo gudbinaysid bal haye farxiyo bal waxa aada rabtid inaad asxaabta la wadaagtid sida gabdhahayga waxaan idiin sheegaa calool yaysan kuugu hayn kurbo haye calool waa qasab waa ku kore maraa is ilaawe cuntada marba mar waxaa jirta waxaa rabtaa iska cunayso marmar aad caanihii shaax ah iska badsahayso marmar waxaa jirta aad ku jirto aad waxaa rabta iska cunayso waada xal lahayn gobdhaha qaar waa garanayn de odaga markay la joogaan odaga hagaaji wax u dhadhami oo sii oo wad oo haahey oo ku gur oo cajiib <laughs> markaa way isilaawaysaa ay dadka islaamaha keligooda maaha yaa kuwa keligoodii gacanta iyo afka isma baraan kuwa odagu la joogabaa inta badan u badan farxiyana waxay ku jirtaa dardaaran kii u dambeeyey soomaalidan waxay tidhaahdaa cantuugo camanka laacday qof walba intuu ciidamiyo intuu cuno buu ciidamiyaa howlo badan baa ka jira macnaha qofku mar walba uu wax cuno waa ka muuqanaysaa haatan farxiyo dadaal bay wadaa dadaal gabdhahay la talinaysaa gabdhahay la talinayso waa inay isfahmaan oo isgartaan howlo badanna waa soo wadaa haye laakiin waxaa lagaa rabaa hilibku u isdoondoontaay markaad wax yar yeelato inaad is aragto isdareento ood hore ka jarto calooshu waa isdoondoonataa ma fahmaysaan macnaha hilibku waa isdoondoontaa macnaha haddaa kis yar isku aragtid oo jirkaaga ka mid a ah, caloolay haddaa isku aragtid gebigaagu waa wada socotaa hal meel keliya maaha bay ka wadataa macnaha hilibku waa isa sii raarraadsadaa midba mid buu saasa isu sii dulfuulaysaa baruurta haye waxaa kuu soo haray qofkay dhib ku hayso halkan halkan ee gumaarka ah ee ka korayso ii sheeg xaluuska xudunta halkan ka hooseysa <laughs> oo ii sheeg ka koraysana ii sheeg <laughs> waxbaa sheegin waxbaa sheegin haddaaba tiri xudunta meel ka hooseysa haba tilmaamanba maxaa ka sheegaysaa maxaa ka sheegaysaa inaga daa walaalay ilaah baan kugu dhaashay halkaa ku hay farxiyo bartaa ku hay naga daa eh, xaluska eh, xudunta halkan ka hooseysa oo ii sheeg ka koraysana wax ka jira ma jiro wax ka jirta ma jirto baaba been kala taga <laughs> farxiyo haddee afkeedu waa adag yahay wallaahi waa laga yaabaa inay tiraahdo waa laga yaabaa waxaan ka baqayaa inay sii farxiyo qof hadalka la gabata maaha qodhaa iyo xeradaa farxiyo iyo social mediaha markaa ku jirtid qodhaa iyo xeradaa naga aayar naga aayar oo hadallada qeyb aan la sii dayn baa jira sababtoo ah waxaan ciyaal baase isaga wadwadaan yaryar baa arki kara odayaal baa arkaya kuwa ma garanaysaa ummad ilaahay oo dhan baa social media saasaa loo dhex cararayaa moogta naga aayir naga aayir sida niman iskaa bula ahoo kuwa ma maqashay farxiyo daaqadaha dhegeysta maku maqashay nimanka daaqadaha dhegeysta hadda ka hor waxaa la yidhi mid maaragtay haddaan magaaladii tilmaaman anigo dadkii waxay noqdeen iska bahalkii miiran dacaayad miiran haddii wax la dacaayadeeyo xataa qolaa cuqdad iska qaadaysa moogta cuqdad miiran baan ka wadaa dacaayad miiran ma waxaan maqli jiray gobol soomaalida ka mid ah baa mid kamid mid baa soo baxay daaqad buu dhegeysan jiray malaha habeenkii dambebaa odaygii daaqaduu dhegeysan jiray moogtahay markaasuu habeenkii dambe dhigta u dhigay odaygii reerka lahaana qaad buuba si u cunay waaba iska soo daahayba gurigiisuu daaqada kasoo maray agtiis soo maray mise mid baa ku naban suu isiri tuugaani muxuu samaynayaa isagiibaa usoo gaadgaadtamay qabuu isleeyahay moogta markaasuu wuxuu arkay markuu ku dhowaa baa xariifkii waa dhegaysanayaa ma ogtahay sharqan baa u baxaysa been ah hawo waxbuu iska calaamadsaday markaasuu dhegta u dhigay dhegta u dhigayaa ma ogtahay xariifkanna waa kusoo dhawaaday wuu arkay mise laa ilaaha ila allah ninku waxbuu dhegaysanayaa suu is iri hoogay balaayo ma maxaa jirana waa soo dhawaaday qabo isagoo islabu meeshii dee tuuginoo cararasoo lama rabin markaasuu saa u fiirshay mise nin baa soo socda <laughs> waa ninkii reer kalaa ah. aamus aamus suu yii maxaa jira suu yii hawl baa socotay aamus iga aamus suu yii qoryaxa kooge hawl baa socotee <laughs> ninkii guriga lahaa madaxii baa jiireeyey qow nin la yiri gurigaa shaqaa socota nin la yiri islaantiisiina guriga ku ogaa deg deg buu ugu soo dhawaaday me aashuun daloolo oo biyo ka tisqaylayaan tis dhubuq dhubuq buu maqlayaa ah, xariifkan waa ku hayn waaya kii waa soo laabtay albaabkii buu garaacayo meeshii u wuxuu wuxuu arkay inuu aashuunkii yahay qoori xeraa la ku tiri yiri waa aashuun orneet <laughs> balaa la kugu salid <laughs> marka farxiya rag noocaas oo aan xataa u kaadinayn hadalka aad soo wadid oo intaa dhifsanayaa jiree naga daa hadallada bal waxay soo wado aynu dhegeysano maba aqaan aniga laftigaygaaba aan la sugin waxay soo wadee nolosha waxaa lagaa rabaa hiribku isdoondoontaay markaad wax yar yeelato inaad is aragto is dareento ood hore ka jarto waxaa kuu haray qofkay dhib ku hayso halkan halkan ee gumaarka ah ee ka korayso ii sheeg xaluuska xudunta halkan ka hooseysa oo ii sheeg ka koraysana ii sheeg dahabkeennana ka korayso hadday ku dhibto ah. <laughs> maanta dhan waa yaabanaa wax kale inay soo wadaan mooday ha igadaa ha saa u qorxi saa u qorxi raganimo weeye ha iga dheh saasaa la qaatay saasaa la qaatay akhe hadday ku dhibto ay hmm. maaragtay oo jaristeeda aad ku dhibtooto mm-hmm. iyo geesaha ah, intaba intaba wallaahi bilaa orodkaa jara orda intaba haddaa orda waa gu aayaan gabar soomaaliyadu ordaysa xaggee joogtaa laakiin wallaahi kuwa diyaaradana waa jiraan tartan waa jiraan laakiin inta badan saasay dhahayaan okay talada gabadha ah ay siinayso qaata gabdhow gabdhow qaata talada ay idin siinayso farxiyo haye ku soco intan haddaad orada waa aayaan midda kale hilibka waa dhaqso qabta insha allah dhaqso qabta ka gaarka gacallayaal aniga hadda markaan imaanayay caadiyan hmm. calool usoo yeeshay labada gees iyo intaba macnaha kenya inta meel saa u jiifsatay bay ku gur ku gur ku gur ku gur bay ku jirtay ma fahanti ahay hadda maraykan bay joogtaaye markaasay wuu waa kala baxday macnaha haye haddana intaa hadda jooga oon jiimka ku laabtay waa muddo aad u yar ah, marka haddii aadan wahsan oo aad maalin kasta isku isku isku qulfiso aad go-aan qaadato oo maalin kasta aad soo orodo one hour and half xataa two hours car carqoodhiin iyo xiradiin commentiga hoose kusoo qora imisaa jim isa soo qortay oo lacagta laga goosto aan tegin <laughs> farta taaga <laughs> soomaali badan soomaali badanoo waxaa jira jiimka inta isa soo qoraan waa ka qoran yihiin yaa lacagtii waa laga goostaa mana tagaan kow yaa ka ah is qora asxaab badan waa aqaanaa waa aqaanaa waa aqaana waa ogahay waa ogahay soomaalida yurub joogta iyo america adugu dhulalkan reer galbeedka isku dar dadka jooga oo soomaalida ah qabow baa la joogaa jim waa in la galaa waa in la socdaa waa in la ordaa sheeko noocaasa way moogtahay jiimkaa la aadayaa marka waa la isa soo qorayaa jiimamkana qaarkood qeyb baa waxay tahay inta badan weliba sanad hal sano haddii aad jaranaysid waa raqiis haddii aad bil ama laba jaranaysid ama qeybtood lamaba ogola laakiin qeybta la ogolyahay bishu waa qaali waa dhebel waxaa laga yaabaa sanadka intaa bixin lahayd bil inay kugu shan bilood ama afar bilood gudahood in lagaaga diirto intii sanadka marka sanadka iska jirtaan soomaalidu sanad markay jirtaan kadib yaa aadaya maalin buu aadaa maalin labaad buu ku daraa maalinka saddexaad waaba kala yaalaaba afraad shanaad lixaad ilow halkaasay ku dhammaatay lacagtii bisha markay soo dhacayso oo soo gaarto shaqada uu ka yimaado soo xuf lacagtii oraa igala baxay kuwiiba war waxaa waana ku socdaa cajiib marka jiimka laftigiisu waxa weeye aada oo si daacada ah u aada haye gacallayaal aniga hadda markaan imaanayay caadiyan calool soo yeeshay labada gees iyo intaba mhm. intaa hadda jooga oon jiinka ku laabtay waa muddo aad u yar mhm. marka haddii aadan wahsan oo aad maalin kasta isku isku isku qulfiso aad go-aan qaadato oo maalin kasta aad soo ordo one hour and half xataa two hours yes dhamaanay one hour and half waxaan waa iska go hadda hal saac iyo bar baa tiri gabar soomaaliyeed orod wallaahi farxiyo qooriya xeraan leedahay qooriya xero ku soco faceshay saacadda aan idinla hadlaayo calooshayda waa taasaha wax aan neef dhejinaya malaha olready waa isku dhejinaysa waaba hadlaysaaye qofku markuu ah, sugbal neefta isku dheji waxa weeye waree eh, waa run waa la isku dhejin karaa laakiin iyadu banaanka wey waa yaacday waa ka shubtay mujeedin marka waa idsalaamayaa meeshaana badanaa gabdhaha dhibto oo maaragtay ii sheeg xudunta ka hooseyso iyo geesaha mhm. labadaba orodka leh orodka leebadiya waa waa yaacayaan ma aragta ha iskala qaqaban waxba ku jeclahay farxiyo soco wallaahi tale waxay siisay gabdhaha fiican gabdhaha kuma socoto xataa ragga waa maraysaa rag badan u baahan baa jira boqolkiiba boqol ku socaan ku leeyahay Eh, halkanna waxaa ku xigta oo aan in yar kasoo qaadanaynaa gabar la yidhaahdo shuushu xamar bay kasoo dhaqaajisay waxay tagtay puntland bay tagtay lahjadu waa kala duwan tahay gabadhii kuwaa inta qabteen waxay yidhahdeen alla walaal gabar dahaba baa tahay oo qalbi wanaagsan si kale ay u dhaheen laakiin xanaaq gabadhii jeegaday dhigatay waxay mooday in la caayo shushu maxaa kugu dhacbaa maxaa keliya inta ku istaaji waa xanaaqsanay saaxiib yaa kasoo xanaajiya haddana waa lii socay saake maxaa lagu soo dhacay waa qalbi xaaran tahay wiili waxaa la yidhaha sii mataqaanaa qalbi xabxabaa leedahay macnaha waa qalbi xaaran tahay bay cay u qaadatay okay qalbi xabxab baa tahay bay cay u qaadatay haye cuudu billah ilaah ku dhibdhaa maanta waa lagu soo cayay gabadhii yarayd dabcan waa dareemayaa dhab ma ahan way dareensan tahay qalbi xaarnaan qof qalbi nadiifa weeye ulajeedku waa saas qof qalbi wanaagsan oo qalbi furan oo aan cuqdo lahayn oo qalbi xaaran qalbiga waa xaaranya macnaha qalbigii baa nadiif ah weeye ma garanaysaa saxarla wey ma garanaysa wax saxara ma leh okay laakiin waxaa jira dad aan fahmayn alla hebel waa hebel qalbi xaaran markii la dhaho sheeko kale iyo yaa muxuu ula jeedaa sidii kii la yidhi guriga waxaad ka soo qaadaa inta la yidhi oraa guriga galo qadiifadda iga soo qaad oo inta galay yidhi waxba guriga ma yaallaan <laughs> qadiifadiina waa lextaan qadiifadii soo qabaa la yidhi qadiifadii buu fahmi waayey magac kalena waa leedahay waxaa la dhahaa salli oo kale ama derin ama waa waxay u yaqaaniin xasiig dadbaa waxay u yaqaaniin eh, salli sijaayad qadiifad derin waxaasoo dhan ahay ilaa weelaalis loo tago weelaalis tii hargaha laga samayn jiray hahay marka lahjadu xoogaa way kala duwan tahay in erayada la bartana waxaasoo dhanna waa isla derinuun baa laga wadaa tambacbacda ka samaysan taasaa la yidhahdaa qadiifad ama xasiig ama kiil xasiigtii la cuni jiray qayb dad si kalena way noqotaay ahey intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaa idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatuh wabarakaatu nooli kulanta